いやそしてカッパだオイラのシールドが抜けカッパレプリマーカッパーオイラが入っワイリーナンバーズは僕が倒すくらえカッパー少しはやるカッパ次はこっちの番だそんな攻撃無駄カッパー 甘いクパおめえの攻撃はその程度かパお前の好きにはさせないあれないよねあわかんない事情が変わったこの一撃でれいくで ライディの野望は僕が食い止めるチャンスかよ今日の始まりといこうじゃありませんかチョイスマンだあなたがロックマンですかおいつの間に一生タイ行きなさいあんのか さんお見せしましないと思うけどな尻となりなさい 気をしようか お前も知っているだろブルースの左手には気をつけな破壊力はお前も知ってブルースとロックのシグナルが同じだとこれようやく会えたなロールの敵取らせ ックのシグナルと同じだと ライリーはお前との戦いの中でお前のチップを少しずつ集めていったんだそのチップで作られたのが俺ださあもういいだろう早くとどめを刺しな君は僕たちの敵とは思えないんだ僕たち 形で会いたかったよ 見つかった お前まさか一人で乗り込む気なのかトランシーのことお願いバックに立つと必ず戻ってきなよ とあの幼い失敗作初めからロックマンを倒すために作った 邪魔はあんな愚かな人間どもの味方をする人間は汚く人間には博士みたいに優しく温かい人たちもいるんだお前が思っているほど人は愚かじゃない <laughs> ロボットは良いぞ人間とは違い汚れなく Simaimanda, you. 攻撃するだけよダメだロールそんなことをしたら君はごめんね僕トランシーと博士のことよろしくねありがとう が詰まっているんだそれにワイリーにできて私にできないわけないだろそうだねおかえり